Viongozi wa klabu ya mazingira chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar SUZA wameshauriwa kutumia vyema nafasi zao ili kukuza na kudumisha ubora wa klabu chuoni na nje ya chuo. Habari kamili ina Fatuma Juma. Ushauri huo umetolewa na waziri wa mazingira na ustawi wa wanafunzi SUZASO ndugu Juma Saidi Omar mara baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa SEI kitaifa uliofanyika katika ukumbi wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar Vuga. Amesema uongozi ni dhamana, hivyo kila kiongozi ana wajibu wa kutekeleza majukumu yake katika uongozi wake ili kuleta maendeleo katika jumuiya zao. Uongozi ni dhamana kubwa sana na inahitaji kwa kweli mpaka nafikia muda unakuta yani usingizi mpana kwa sababu akafikiria haya mambo. Unaweza kutumia uongozi wa klabu lakini sio klabu. Ni kweli haya mambo yanafuatiliwa na watu wengi na ni mambo ambayo kwa na impact mbele Naomba sana jukumu lilopewa ni kubwa sana, mjipange kwa pamoja wa kushirikiana nasi tuone kwa namna gani tunaenda kufanya kazi. Niwaombe sana viongozi wangu, viongozi wa matawi ndio nguzo kubwa, viongozi wa sekta hii ni wasimamizi, nawaomba sana sana sana muone kwa namna moja au nyingine, naenda kushirikiana vizuri na viongozi wenu wa matawi Sambamba na hayo, mwenyekiti mteule wa SEI kitaifa ndugu Jadi Omar Jadi akishirikiana na msemaji mkuu wa klabu hiyo Habibu Hamadi Haji wameishukuru tume ya uchaguzi ya chuo hicho kwa kusimamia uchaguzi huo kwa uadilifu na kuwataka wagombea wengine waliokosa nafasi hizo kushirikiana kwa pamoja katika uongozi ili kuendesha vyema klabu hiyo. Pia shukrani zangu zote za dhati ziende kwa Washirika wote wa zoezi hili la uchaguzi ambao umefanyika katika kampasi hii, lengo na madhumuni ni kuweza kupata viongozi imara na viongozi bora ambao wataweza kufanikisha malengo ya Suza Environmental Intervention Club. Pia napenda kutoa shukurani zangu za dhati kwa wale wagombea wenza ambao wamekosa nafasi hii, wasione kama ni nafasi ambayo kwa wao haikustahiki bali ni changamoto tu ya kuchaguliwa. Na mimi pia nashukuru na sana kwa kuchaguliwa kuwa katika nafasi hii, na nitaitumikia kwa hali na mali kuhakikisha kwamba SEIC inaisaidia serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, inaisaidia serikali ya chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar SUZA, na inawasaidia wanafunzi wote na inaisaidia, na inaisaidia jamii kwa ujumla katika kufanikisha zoezi zima la utunzaji wa mazingira na kuhakikisha mazingira yapo salama kwa wanadamu wote na viumbe hai wote. Shukuru sana Tume ya Uchaguzi ikiongozwa na mwenyekiti bingwa Haji Kitwana Mustafa kwa kusimamia yeye na wenzake uadilifu tangu zoezi la kupiga kura, kampeni pamoja na kutangaza matokeo. Kwa kweli tumefarijika kwa sababu uchaguzi uh, ulikuwa huru na haki. Kwa upande wake mwanachama wa klabu hiyo Hadi jabu Ramadhan amewataka viongozi waliokosa nafasi za uongozi wa taifa kutokata tamaa na badala yake waendelee kugombea katika matawi yao ili kuonyesha uzalendo zaidi. Lakini vile vile niwashauri wale viongozi wote ambao wamegombania, lakini kwa namna moja ama nyingine hawakupata, niwashauri wasikatike moyo, kwani katika kila siku katika kugombania kuna kupata na kudrop yani kushuka yani unatakiwa kubaliane na hali itakavyokwenda, lakini vile vile bado nafasi nyingine wanayo warudi katika kampasi zao, kwani uchaguzi unatarajia kufanyika karibuni. Hivyo ni washauri wale wote ambao wamekosa katika uongozi wa sekta taifa warudi katika kampasi zao mbalimbali, wachukue fomu, wasikatike moyo, kwani unaambiwa kila siku hii yani hali hiyo yani kiongozi ambaye alichukua fomu katika sehemu moja akakosa akachukua nyingine inaonyesha ni uzalendo wa hali ya juu aliokuwa nayo katika klabu yetu hii ya mazingira. Uchaguzi huo wa kitaifa ulijumuisha matawi yote ya SUZA Unguja na Pemba chini ya usimamizi wa tume ya uchaguzi ya SEC iliongozwa na mwenyekiti wa tume hiyo Haji Kitwana Mustafa. Kiripoti kutoka Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA, Fatma Juma, Active TV.